see. Y con fuerza empiezo a lanzar golpes para impactar Las cicatrices del pasado no me harán parar Pues me baso en acciones, realidad, no ilusiones Me mantengo frío en crisis y con clase al contraatacar Ya no hay nada que perder, ya corrí, vencí, luché Ya la confusión se fue, en su ignorancia yo triunfé Y libertad logré, pienso en vez de perecer Y necesito las palabras que me impulsan a creer De mí quieren varias piezas, pueden descansar Ya que su pena me fascina y su burla me motiva Tu batalla está perdida entre sangre te derrumbas Escucha y repite, deja ya toda la angustia Levántate y cambia ya, el ayer déjalo atrás ¿Tienes algo que contar? Dilo antes de estallar Pues la vida es de tomar, nadie cambia en realidad Ya me sé diferenciar y hoy mi nombre de sonar es Al igual que un soldado Sigo avanzando y siempre escalando Mucho hasta lograrlo Al igual que un soldado Sigo avanzando, siempre escalando, marcho hasta lograrlo, al igual con soldado. Sigo avanzando, siempre escalando, marcho hasta lograrlo, al igual con soldado. Sigo avanzando, siempre escalando. ma sta a lograrlo Y es ridículo, lo entiendo, ver a los demás subiendo si basura ofrecieron y la gente criticando más, ya sé por qué no hay calidad, la gente no quiere escuchar, tan solo escupen quejas de que el arte dejó de importar, ciertamente es que no entiendo, pero tú sigue en el juego, siempre enérgico y atento, no voltees, sigue recto, sufre un poco y sigue en pie, cauteloso en tu descender, es imposible de vencer, si un maldito amanecer, agresivo y concentrado, tu promesa es humilde y arriesgado, como artista modesto y temerario, Seguiré en pie hasta que más de mil personas miren mi obra ascender Juro que hora de empezar, juro no voy a escapar Juro todo y de pagar, a mi gente el avanzar Pues ya sé que es la verdad de quien soy y mi pensar Orgulloso pero humilde, de eso nunca de dudar, yeah Al igual que un soldado, sigo avanzando Siempre escalando, marcho hasta lograrlo Al igual que un soldado sigo avanzando, siempre escalando, marcho hasta lograrlo, al igual que un soldado, sigo avanzando, siempre escalando, marcho hasta lograrlo, al igual que un soldado, sigo avanzando, siempre escalando marcho hasta lograrlo Al igual que un soldado Sigo avanzando Siempre escalando Marcho hasta lograrlo Al igual que un soldado Sigo avanzando Siempre escalando Marcho hasta lograrlo Estamos esperando, señor. ¿Esperando qué? El soldado 2 está rezando por nosotros, señor. El soldado 2 reza por ustedes. ¿Quién demonios es el soldado 2?